ここに今僕がいないこと誰も知らなくてそっと教えてあげたくて君を待っているほらもうそろそろだよもつ の悪い子供ちが口を歩き回る時刻夕方がった電車が走るよ夕まぐれの空 I'll that. Ooh.